Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Fê. Sejam bem-vindos ao vídeo introdução deste canal. Logo em breve teremos vários vídeos de gameplays, vlogs, entre outros. Espero que você goste do conteúdo que vai ser apresentado. Caso você goste, não esqueça de se inscrever no canal e ativar todos os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui. Obrigado e a gente se vê em breve.